stehen hier in Kühlungsborn am Strand und schauen uns gerade das Feuerwerk auf der Seebrücke an. aber die fetten Dinger hier. Was stellst du dir genau vor der Linse, Mann? Ich hast du keine Augen im Kopf oder was? Wusstest du eigentlich, dass ich die ganze Zeit hier Videoaufnahmen mache und du stellst dich genau vor unsere Nee, habe ich nicht gesehen. Du hättest leid. einen Schritt nach rechts gehen können, oder? Okay, kein Problem. <laughs> in a hoch. schon traumhaft. Ne? Wenn sich das unten spiegelt im Wasser, weißt du? Ja. Sieht auch toll aus. jahre vor unglaublich, ja? ja. ne? Das war der Abschlussslogan jetzt.